Ahora. Hola, yo soy Francisca, esta es mi casa eh, vieja y ahora tengo mi casa nueva, estoy feliz. Eh, vamos a mostrar mi... Mira, esta es mi casa nueva, estoy feliz, este y esta es eh, mi pieza, con duermo con mi hija, eh, con, mis bebés mellizos, y este es de mi hijo Iván, de mi hijo mayor. Estoy feliz ahora porque tengo una nueva casa, una, eh, una, nueva, donde, una nueva casa, una nueva pieza donde dormir bien, bien cómodo con mis bebés, con mis hijos. Este es mi baño. Eh, que construyeron los voluntarios con nosotros, con, mucho esfuerzo, eh, como se dice? Con mucho sudor. <laughs> y estamos todos felices y además está cumpliendo mi mellizo tres añitos y estamos todos felices, ahora estamos tranquilas eh, y Jamás le voy a olvidar a todos ustedes que vinieron. Siempre le vamos a tener acá en nuestro corazón, mi hijo. Y eso dice que cada estos ladrillos tiene su nombre. Eh, no se olvida de Marta, otro eh, de Cory. Después va a venir eh, Diana tenemos acá todo en nuestra mente, en nuestro corazón. Y muchas bendiciones a, ustedes, eh, que les brinde de, muchas bendiciones de este año que se va, de este año que viene, un próspero Navidad, año nuevo y que nuestro divino niño Jesús que le bendice muchísimo, muchísimo, que le rebose en su hogar eh, de muchas bendiciones y muchísimas gracias. Y siempre le vamos a tener acá en nuestro corazón y jamás le vamos a olvidar, le vamos a tener siempre en nuestra oración. Muchísimas gracias.